कौन है ये लोग कहां से आते हैं torn apart. I've been torn apart. I'm a fucking loner and I stayed away for life. I probably never change, even though I like to. Even though I like to. तो कैसे हैं आप लोग आज मैं ले चलता हूं आपको ऐसी दुनिया में जहां नूबड़ों की बस्तियां बसती है आज मैं ले चलता हूँ आपको ऐसी दुनिया में जहाँ प्रो प्लेयर कभी भाव नहीं देते हैं आज मैं ले चलता हूँ आपको ऐसी दुनिया में जहाँ आलोक के भिकारी और डायमंड के भिकारी बसते हैं आज ऐसी दुनिया में ले चलता हूँ जहाँ पे फ्रॉड लड़कियाँ अच्छे अच्छे का टॉपअप का चूतिया काटती है world chat world chat world chat मजा आएगा ना भिड़ो तो वर्ल्ड चैट पे सबसे पहले जो नमूने मिलते हैं वो मिलते हैं एक तो आलोक के भिखारी अब ये भिखारी इस तरह के हैं या तो आपसे आलोक मांगिए आलोक के लिए आप कहोगे डायमंड नहीं है तो ये क्या बोलेंगे अरे भैया कुछ तो गिफ्ट कर दो अब बाबा डायमंड क्या पेड़ पे उगते हैं अब चलो ये भी हमने मान लिया डायमंड पेड़ पे नहीं उगते हैं उसके बाद भी भाई प्लीज़ मुझे सौ का टॉपअप कर दो मुझे अस्सी का टॉपअप कर दो अरे बाबा बाबा बाबा क्या इन बंदों के लिए सिर्फ एक ही बात मैं पूछना चाहूँगा क्या आप मांग के खाते हैं नहीं क्या आप मांग के कपड़े पहनते हैं नहीं तो भैया यहाँ पे इतना मांग मांग के क्यों गुजारा बसर करते हो अब ये आलोक के भिकारी अपनी बेइज्जती कराने से मानते ही नहीं सीधी सी बात है भैया कोई किसी को मांगने पे कुछ देता नहीं है पर फिर भी भीख मांगना जरूरी है और बेज्जती कराना जरूरी है मालूम है सामने वाला नहीं देगा सिर्फ बेज्जती करेगा फिर भी बेज्जती कराने आ जाएंगे उसके बाद आते हैं कौन डेस्परेट निब्बा और निब्बी अब इन्हें कुछ नहीं है यहाँ बाबू सोना रंडी रोना करने आ जाते हैं वर्ल्ड चैट की दुनिया बाबू सोना निब्बा निब्बियों की दुनिया अब इन बंदों के लिए मैं तो कुछ नहीं कहूँगा हमारे डेविल भाई ही कुछ बोल देंगे बोलिए डेविल भाई छोटे से दुनिया खोदने चले दुनिया भोसड़ी अब नेक्स्ट जो आते हैं इन्हीं निब्बा निब्बियों के बाद वो आते हैं फ्रॉड करता यानी स्कैमर्स अब ये स्कैमर्स इतने शाणे हैं कि ये कुछ नहीं करते हैं वर्ल्ड चैट पे क्या करेंगे एक एक लिंक पोस्ट करेंगे अब लिंक पोस्ट कैसी जिसमें लिखा होगा जिनाका डॉट कॉम या गॉडरो डॉट कॉम और बोलेंगे भाई टूर्नामेंट है आ जाओ खेल लो बड़ा प्राइज़ है फेक वेबसाइट बना के रखते हैं और ये वेबसाइट कुछ नहीं होती एक फिशिंग साइट होती है जहाँ पे क्या होगा आप आईडी पासवर्ड डालोगे उसके बाद क्या मेरे तो एल लग गए वाह वाह वाह मतलब तुमने ना चाहते हुए भी अपना आईडी पासवर्ड उस गधे को दे दिया जिसने सिर्फ वहाँ पे एक लिंक डाली थी तो मतलब ये स्कैमर्स तो यहाँ बैठे रहते हैं तो भैया मेरी तो एक ही बात है कि वर्ल्ड चैट से बच के रहे बहुत ही फ्रॉड जगह है उसके बाद अब ये वीडियो मैं जब ख़त्म करूँगा तो कुछ बंदे अपना ज्ञान पेलने आएंगे कि तुम्हें किसी को ये नहीं बोलना चाहिए था तुम्हें किसी को वो नहीं बोलना चाहिए था तो उसके लिए भी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ आगे हमारे डेविल भाई भी बोलेंगे ठीक है तो डेविल भाई फिर से एक बार आप बत, बता कि आप क्या कहना चाहते हैं सांड का ना गांड का भोसड़ी के ज्ञान चोता तो ब्रह्मांड का <laughs> ओ भैया आलोक बांटेगा मैं आलोक आलोक बांटेगा आलोक ए आलोक ले लो आलोक आलोक आ जाओ